Основною родзинкою практичної стрільби, е, як дисципліни, яка експертивної дисципліни, яка перевіряє е, стрілецькі навички учасників в їх е, комплексі, в їх повноті, є те, що вправи є неповторними. І навіть в правилах прописано і зазначено, що забороняється будувати одні ті самі вправи в одному регіоні, регіоні це значить в одній країні протягом трьох років. Тому вправи на змаганнях завжди є неповторними, завжди є різними, і е, їхня побудова залежить тільки від фантазії організаторів і від е, вимог безпеки на даному конкретному стрільбищі. Тому стрільці, які тренуються в цьому виді спорту і змагаються, намагаються на тренуваннях під час підготовки відпрацювати максимальну кількість стрілецьких навичок, оскільки вони не знають, які е, навички, які саме навички знадобляться їм на наступних змаганнях. Буде це стрільба з низького порта, чи це буде стрільба зверху вниз. Це може бути стрільба з перекладанням рушниці сильно плеча на слабке плече. Це може бути вправа, яка вимагає переміщення більше 15 метрів швидкого. А може бути тільки вправи, які вимагають переміщення один-два кроки. Тому треба вміти знати все. Неофіційним девізом практичної стрільби є е, вислів «excellence in shooting». Е, українською мовою може прикрасити досконалість в стрільбі. От, власне, цей неофіційний девіз і розкриває саму суть практичної стрільби. Стрілець мусить бути досконалим у всьому. В маніпуляціях зі зброєю, стрільбою на різні дистанції, різним типом боєприпасів, в різних умовах, зручних, незручних, під зливою, під снігом, в жару. При умовах поганого освітлення він мусить все вміти робити якісно. І той, хто тренує ці навички в комплексі, той зазвичай і перемагає в змаганнях з практичної стрільби.